находится в комплексе Star Dreams Святой Глаз с одной спальней. Это зал. Обеденный стол. Зона кухни. стиральная машина, холодильник, духовка, посуда. И все для приготовления еды. диван двуспальный раскладывается. Кондиционер. Телевизор. Интернет. Зала выход на балкон. Зеленая зона. Очень просторный балкон. и спальня спальня, двуспальная кровать, шкаф, телевизор. кондиционер. В спальне тоже есть выход на балкон. Ванная комната, душ, душевая кабина. горячая вода поступает через бойлер. Такой уютный апартамент. Находится Святой Глаз, комплекс Star Dreams. Вмещает 4 гостя, можно 3 взрослых и один ребенок.